И ну сюда. Давай. Сейчас на себе руки, друзья. Теперь все, поехали. Сейчас, Сань. Стой. Вот так. Пазика выехали, да. Вот, там можно уже. Ага. Вот оно вот так придержит. Ага. Я сейчас стрельну, что тут. Ой-ой-ой, струна і сльози. Тут у нас теж порядки. Ростуть, це їм тільки що понасипав, хто хоче. Ну в них то є, ну все одно на свіженьке накидується. А так тепло, сухо, хорошо, конечно. Ось сушастик. Бачите, вухо яке. Завернуте в другу сторону. Це значить ушастик. Та й може переходити, чи ти там був? Так, так, Вообще идеально, Сань. ту сторону на прихватки, собрали її частично. І та сторона на прихватки. І тепер переворачуємо і повністю обварюємо. От вона виходить. Тут вона не обварена, а з тої сторони просто прихватки. І зараз дядь Саня буде повністю обварювати е, цю сторону. А я нарізати на слідущу трубочку на цьому станочку. Ось такі трубочки. 40 штук, по-моєму, на одну. 39 или 40. Вот так. Уже скоро другу ферму доделаем. Грижовик у нас трошки об- оборотів набирає в рості і також хорошо пішла у нас кнопа. Ну, вона виходить чуть менше грижовика. тоже пішла, чахноточка і пішла. Ну все одно чуть-чуть менше. Ну а грижовик, звісно, шикарний. Так, друзі, по нашим жевжикам. Машки вже апетит хороший. Е, Кушає дуже-дуже хорошо. І насипаю, виходить, е, кілограма по 3,5 утром і 3,5 вечора. Тобто 7 кілограм вона з'їдає в сутки. І якщо буде їсти більше, то я їй додавлю порцію, хай їсть аби на здоров'я, бо їй же треба витягувати поросят. По поросятам у нас зараз е, живих 16 штук. Всі живі, здорові. Кнопа, та, що сама-сама маленька була чаморошна, вона її придавила і ще одну придавила. Коротше, 16 поросят. Ну, думаю, я не ошибаюсь, 16 поросят. Также всім поросятам, як ви можете замітити, покупірували хвости, покусали зуби і кабанчики покастрирували. Коротше, так. Ну, а так, вроді би, більш-менш. Поросята, ну, слава Богу, живенькі, здоровенькі все хорошо, приходять в себе. Ну, все одно, виходить, соски у неї 14, поросят 16. Ну, будемо надіятися. Ну, вроді би такі всі погані. Є там пару штук таких чуть поменше. Ну, а так примерно всі одинакові. Це їм виходить вже 5 днів від рождення. Коротше так. І барашку перевели сюди на опорос. Рядом поставив станок. Ожидаємо опорос. Та со дня на день должен бути опорос. Будемо теж контролювати, слідити, щоб все було добре. Коротше, отак по поросятам. Да? Воно то й хорошо, що їх трошки дійшло, тому що все одно, як ти не крути, як не верти, ну соски у неї тільки 14. Ну, Понятно, що взагалі в ідеалі було і 14 поросят. Ну а їх на 2 зараз більше, 16. Ну, я думаю, може хто когось ще й придаве. Не хотілося б, ну як коротше Бог дасть, так і буде. А там хай ростуть. Также сейчас на днях поставлю їм уже кормушечку, бо тут кормушки в цій клітці нема. І буду підсипати предстарт. Їм то ще рано, тільки 5 суток, тобто предстарт ще рано. Хоча б туди після 10, 10-12 днів. Ну, будемо пробувати. Зарані по чуть-чуть підсипати. Як каже Сергій Стрілецький, по жменьки, по жменьки, щоб вони привикали і потім я думаю, будуть їсти. Ну, А як почнуть їсти, то вже зрозуміло, що діло буде. Оце, друзі, у мене перша свинка така, що любить сидіти на креслі. От у неї така привичка сидіти, як на стулочку сіла і сидить. Я спочатку думав, що вона типу, опорожняється тут в корито. Ну, ганяв її. А вона ні, вона поїсть, сідає тут з краю і сидить. Півдня сидить, ну тобто, то в неї любиме місто. Я вже думав, чи пеньочок її відпилять, ну типу як стулочку поставити, щоб вона сиділа. От любить іменно сидіти. Ну, думаю, вони ж тягатимуть його той пеньочок. І оце зараз вона поїсть і зразу сідає туди і сидить. Ну і там, якщо віддихати, то лягає. А так чисто там сидить і все. Да, грижовик. Подожди, отдохнем. А давай тянуть, не надо піднімати. Вова, мені- <laughs> по трубам сам. О! Держи, Так, так, Юра, так. не, на, выровняй же. А? Выровняйся. А ну стой. О. А тепер я держу. Тепер давай Ну, кладемо. давай. Отак. А? Клади. Кладу. Вот. Та хай лежить. І сразу починаємо следующую ферму, третю. Так само соединяем сейчас 4 трубы по 5,50 в длину. Я вже нарізав на третю ферму перемичок 38 штук з прорізями. І зараз будемо накидувати черепашки і збирати третю ферму. А дві вже у нас готовченко. І тут аж ми дивимося, що у нас залишається. Нам ну якраз хватає на всі ферми. Тобто і товстих труб, і тонших труб вистачає. А це 4 штуки ми відложили на першу і останню ферму. Там ферми не будуть, там просто буде йти труба, тому що там через кожні 2 метри опорна стойка. Тому там ферми на перший і останній прольот ставить смисла нема, тому що там куча стовбів, там ферми не надо. П'ять ферм, виходить, всередину і дві по краям. Ось, виходить, дві цих і п'ять треба зробити нам отаких. Отак. Край, край середин. равняется. Куда? Ну, туда. Тюбы, тубы трубы А, ну, глянь. Чуть-чуть. Так. 누가 누가 해봐야겠다. Ну вот, а так. Сам. Ладно, если что, давай глянем просто да? не туди зачіпнув. я не уехал. Да, теперь раз, два, три, четыре. Да. Ну вот, друзья, я показал вам, яким методом ми збираємо саму ферму. Не спіша. Дядь Саня на прихватках, я на виставлялках. І отак потихоньку-потихоньку йдемо, грубо говоря, до кінця. Потім отак все наприхватимо повністю аж до кінця. Переворачуємо, обварюємо другу сторону, а потім опять переворачуємо і обварюємо оцю вже де прихватки щоб її не так крутило і її не так вилов. Також в нас вже розмічено все. І кожна пластина лежить, де їй треба вставати. Тобто центр пластини от метка. Чик. Одна пластинка, косинка, 10 см. На нижню, нижній пояс ферми менша труба, верхній пояс товща труба. І отак все виходить. Потім вже укорачуємо длину, як нам треба. І отак. Ну а так видно, що вона вся ровна, ідеальна, отлично. Діло не швидко, показувати всякими прорізами, косиночками, пластиночками. Не швидко, звісно, але як для себе робимо, куди нам спішить. Нам спішить нікуди. Но ну, знаємо за те, що воно буде надіжно і добре. Отака технологія ізготовлення ферми через косинку дуже правильна. Во-первых, ми не варимо всі перемички напряму до самої труби, несущої, нижньої, хоч верхньої. А все йде через косинку. Тобто сварочний шов тільки продольний, косинка вариться тільки вдоль труби, а не поперек. І також сварює і Также в місті вона держит усі ці поперечки, всі перемички теж зв'язані именно в кожній точці кріпежа. Тобто а так ферма, ну взагалі це вважається правильно. Вообще любую ферму нельзя варить поперек. Понятно, у нас тут трубы с куски, у нас куски поварені, грубо говоря, поперек. Ну а вообще нельзя по технологии. Мы як изготавливали фермы по проекту, ну, на работе то в нас все, е, всі проекти, які ми робили ферми по проектам, всі були через косинку ферми. Ми варили ферми і 5 тонн одна, і 2, і 3, тобто там по-разному. Смотря яка ширина ангара. Ну а тут, зрозуміло, що ми вдома і для себе. Тобто я і так думаю, хорошо, що все так виходить. І по металу більш-менш недорого. А як покраситься, взагалі буде як нове все.